Salut! Astăzi vreau să-ți improvizez despre a depinde. Uh, m-am uitat în Dex ce înseamnă și mm, mă, mă rog, mi-am notat câteva a fi legat de, a fi în funcție de, a, atârna de, a se afla în subordine, însă pentru mine a depinde uh, de ceva sau de cineva este ceva normal și firesc. Eu depind de aer, depind de a respira. Însă Recunosc că uh, mai depind și de a-mi face probleme. Și în momentul când îmi fac o problemă, mi-o fac, <laughs> adică uh, o măresc, o pilat, uh, mă uit la toate fațetele acelei probleme și ea se mărește, bineînțeles, și devine câteodată greu de, de desfăcut, greu de rezolvat. Și atunci mă gândesc că dacă înlocuiesc o dependență negativă cu una pozitivă, o să-mi fie mai bine. Și m-am gândit să pun stop și să-mi dau seama că fac asta, să-mi dau seama că mă îndrept către, către a amplifica problema și să zâmbesc și să, nu, să nu mă mai iau atât de mult în serios. Pentru tine ce înseamnă a depinde? Pa, pa!